este gato chilla mucho. Ay, ven, no te asustes. ¿Al ropero? ¿Quieres ir al ropero? Si no querés, tranquilízate. <laughs> ¡Qué mal olor!